شيخنا في آخر المكالمة ذكرتم لي جواز الانتخابات في ألمانيا بسبب اختيار أخف الضررين أردت أن أسألكم عن التفصيل في ذلك وعن سبب التفريق بين دار كفري ودار يختار يختار بين الكفر والإسلام مثلا لأن دار الإسلام يجب فرض حكم الله فلا يمكن المسلمين يحكمون بالقوانين الوضعية لأن المسلمين لا يحكمون إلا بشرع الله ولأن هذا في مجال الاختيار ويختلف الحكم الإسلام ما يصوت لمسلمة آه، أو تفسد الإسلام على آخر إنما نفرض هذا بالقوة إذا أمكن ذلك ما أمكن ذلك نعتز هذه البرلمانات ونبهر التوحيد والعقيدة لأن الدار دارنا أما دار الكفر ما يمكن أصلا ما في إلا كفر يعني محقق كفر محقق 100% بل مليون بالمئة لا يمكن أصلا أن يمكن تحكم بشرع الله المواطن ما لك فتحا إسلامية فبالتالي عندنا خيارين إما رجل شرير علماني استعصاري أو رجل علماني يملك حريتك ويعطيك بعض الحقوق فأنت ترجح بين المصلحتين ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون بانتصارهم على فارس وهذا دليل على جواز مثل هذه الصورة في بلاده